E ora completiamo le voci dall'America Latina, dopo Panama e l'Uruguay. Eh, invito eh, sul palco Euclides Manche dal Brasile, Solidarius. Benvenuto Euclides, tu non tieni il microfono? Hablas con esso. Euclides Mann è un filosofo brasiliano, uno dei principali teorici dell'economia solidale e della filosofia di liberazione in America Latina. Attualmente è il coordinatore generale dell'Istituto della Filosofia della Liberazione, un'associazione civile no profit scopo, che ha lo scopo di promuovere l'economia solidale e popolare e il ruolo della filosofia nell'educazione di base. Euclides ci parlerà di come sia possibile, di come stiamo lavorando per costruire mercati stabili e basati sul principio della solidarietà e come si debba dare priorità alla costruzione di sistemi economici e di mercati locali. Euclides. Buenos días a todas y todos. Voy a hablar en español. Eh, me, me, gustaba, me gusta hacer acá una crítica muy clara de la noción de mercado. pero por otra parte presentar también de manera muy concreta una alternativa. Entonces voy a empezar por lo más concreto, por lo más inmediato y al final pretendo hacer una reflexión un poco más de fondo conceptual para hablar de los circuitos económicos solidarios, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede organizar una economía local que esté eh, basada, en la atención de las necesidades de las personas, La primera cosa es hacer un mapeo de las necesidades que hay en la comunidad. ¿Cuáles son las necesidades de las familias las necesidades de las iniciativas de economía solidaria, porque tiene también necesidades productivas, cuáles son las necesidades de los gobiernos locales, o sea, cuáles son los productos, los bienes y servicios que son necesarios para el buen vivir de las personas en un territorio. ¿sí? Después que se hace este primer paso de mapeo, viene un segundo. El segundo es hacer el análisis de lo que hay de productos de la economía solidaria en este territorio o qué cosas se pudiera producir en la economía solidaria para atender estas necesidades. Lembrando acá que economía solidaria tiene que producir todo. Economía solidaria también tiene que producir smartphones, computadoras, tiene que producir aviones, navíos, cables de fibra óptica, satélites, la economía solidaria como un sistema económico tiene que producir absolutamente todo lo que es necesario a la vida de las personas. ¿sí? Es de esto que estamos hablando, de una economía solidaria, no de una cosa subalterna al capitalismo. ¿sí? Bueno, entonces una vez que hemos hecho estos mapeos podemos hacer un análisis. Para las necesidades que hay, qué producción ya tenemos, qué nos falta, cómo se puede entonces organizar el encuentro de las necesidades con las capacidades productivas de la economía solidaria para entonces garantizar la liberación de las fuerzas productivas de la economía solidaria. Eh, después vamos a entrar en la crítica del mercado, ¿sí? Bueno, una vez hecho este análisis, vamos al paso siguiente. Hay que hacer planes de consumo. Las familias organizan sus planes. ¿Qué cosas yo necesito de este circuito económico solidario las iniciativas de economía solidaria dicen en sus planes que nosotros podemos proveer y entonces se van a celebrar contratos, ¿sí? Se hacen contratos en un circuito. Las familias se comprometen a comprar, los productores se comprometen a atender y eh, se organiza un circuito. Veamos los pases entonces para organizar esto, organizando un circuito local. Primero, el elenco de participantes. ¿Quiénes van, qué familias van a participar? ¿Cuál es el plan de consumo de cada familia? Y el compromiso que tengo de comprar en este mercado local. Vamos a encontrar una buena palabra. Sí, si ustedes me producieron una palabra, agradezco mucho, porque estoy buscando una palabra y no encuentro. Es para una tienda, un negocio, una iniciativa, una botega. Esto que es un punto de referimiento donde de encuentro donde vamos a tener estos flujos económicos, si este lugar. ¿Cuáles son las familias que van a participar entonces? Su contrato, que va a ser por cuántos meses, ¿Diez meses, un año. ¿Cuánto voy a comprar todo mes en este mercado local? Esto es un valor que va a entrar en dinero en este circuito local. Pero también los proveedores van a hacer sus contratos. Puedo ofrecer tanto, ¿por cuántos? Seis meses, un año. ¿Cuáles son los valores? Y entonces voy a proveer entonces tenemos ahí los contratos hechos. Pero ¿cuáles son las márgenes que vamos a practicar? Y esto es muy importante. ¿Cuál es la margen que tendremos de eh, obtención de valor como excedente? ¿Sí? Que en el mercado capitalista se llama de lucro, profito, ganancia, lo que fuera. En la economía solidaria tenemos que también que encontrar otra palabra. Pero esta margen importante para el desarrollo del mismo sistema. ¿Sí? Entonces se hace el plan de viabilidad de este circuito, los costes, y entonces podemos poner en funcionamiento esto. Entonces vamos a ver cómo funciona. En el primer momento tenemos la gente que ha hecho la contratación de los productos, van hasta ahí y hacen su aportación de valor mensual que va a un fondo de economía solidaria. Este dinero está en un fondo y recibe créditos. ¿Qué son estos créditos? Son signos de valor. No son moneda social, no son dinero, son registros, ¿sí? Puede estar en un cuaderno, en un server, pueden estar en algún lugar, en una hoja Excel, o mejor, en Calc, ¿sí? De software libre. Y entonces lo tenemos ahí, registrado. Muy bien. Pero falta la gente créditos porque yo necesitaba consumir más y no tengo el dinero, sin problema. Se puede generar más crédito a la persona, pero desde que tengan capacidad con su fuerza productiva de retribuir a la comunidad con su trabajo el equivalente a este crédito que se genera él. Entonces se puede generar un plus en crédito a la persona. Pues que bueno. Entonces tenemos la entrada de los productos en esta tienda. Cuando el productor de la economía solidaria trae sus productos a la tienda, ¿qué se hace? Se genera créditos a este productor también por sus productos, que le da derecho de obtener de este circuito todo lo que esté ofrecido en este circuito. ¿sí? Muy bien. Entonces, entonces tenemos ahí con la necesidad de comprar productos de afuera, porque la economía solidaria no produce toda, es una lástima, ¿no? Pero para comprar productos de afuera necesitamos de dinero y el dinero ya está en el fondo. Entonces usamos este dinero para buscar los productos de afuera. Bueno, y entonces vemos cómo salen los productos de ahí. Las personas van ahí a buscar sus productos y entonces con sus créditos sacan los productos y eh, dejan ahí los créditos, está muy bonito. Eh, y al final, si otros no tienen créditos, pueden ir ahí a buscar con dinero, está muy bien, pagan con dinero los productos. Pero al final, ¿cómo hacemos el balance de esto? ¿Qué tenemos? Si la mayor parte de los productos vienen de la economía solidaria, va a sobrar dinero en este fondo. Además de aquella margen de 10% que hemos hecho, va a sobrar más dinero en este fondo, porque los productos de economía solidaria entran con créditos y salen con créditos, ¿sí? Pues, y entonces, ¿qué pasa con estos excedentes que están en el fondo? Vamos a dar a ellos tres destinaciones. Una, para ampliar las fuerzas productivas de la economía solidaria. Construir instalaciones de producción de aquellas cosas que todavía no tenemos en la economía solidaria. Segunda destinación, ampliar el volumen de producción para atender las necesidades de la comunidad, porque podemos ir más allá de los que ya están integrados en el circuito. Y la tercera parte, ¿para hacer qué cosa? Para distribuir de manera gratuita estos productos. No vamos a cobrar nada. El capitalismo distribuye de manera gratuita mucha publicidad, distribuye de manera gratuita mucha información, miles y miles de, millones de dólares gastos en esto. La economía solidaria puede entregar el producto de gracia. ¿Y por qué podemos dar el producto de gracia? Porque hay un plan de consumo contratado. Esto que ha sido contratado nos garantiza la producción y poder tener un excedente que permite distribuir de gracia el producto. Pero veamos en la práctica que esto pudiera ser. En 2012, las 3.000 mayores cooperativas del mundo tuvieron una receta de 2.6 eh, millones de millones de dólares. No son miles de millones, son millones de millones de dólares. Esto es más que el Producto Interno Bruto de Brasil. Ha sido la receta de las 3.000 mayores cooperativas del mundo. 10% de esto nos daba 260 miles de millones de dólares. 10%. ¿eh? Si tomáramos 5% para inversión productiva, tendríamos 130 miles de millones de dólares. Esto es más que el Producto Interno Bruto de Uruguay y de Ecuador. Si tomáramos otro 5% solamente para distribución gratuita, tendríamos otros 130 miles de millones de dólares para productos gratis, para atender a la necesidad de más de un mil millones de gente que está abajo de la línea de la pobreza en el mundo. 40% de la población del mundo vive con menos de 2 dólares al día, ¿no? Entonces podemos tener millones de circuitos económicos solidarios locales integrados en redes globales, ¿sí? Pero ¿por qué esto no ocurre? Es la pregunta, ¿no? Si esto es tan evidente, si esto es tan claro, si esto es tan es tan evidente. ¿Por qué esto no ocurre? Porque nosotros tenemos un, problema que está mal planteado a nosotros todos. ¿Cuál es el problema que está mal planteado? El problema del mercado. Todos siguen hablando, necesitamos de mercados. Tenemos producción, pero no tenemos mercados. Los productores tienen productos de calidad, pero no tienen mercados. Necesitamos de mercados. Pero ¿qué es el mercado? ¿ah? Entonces vamos a entrar aquí en el tema un poquito más eh, de fondo conceptual. No es posible liberar las fuerzas productivas si nosotros seguimos buscando el mercado como sistema de intercambio. Mm. ¿Y por qué? Un sistema económico tiene tres elementos. Un modo de producción, un sistema de intercambio y una formación social. Tres cosas que son componentes de un sistema económico. El modo de producción tiene que ver con el trabajo que genera un producto, ¿sí? Genera un producto, productos que son particulares, concretos, que tienen valor de uso y están ahí, productos. Esto es el modo de producir. Pero, ¿cómo es que este producto después es cambiado por otro? Entonces hay un sistema de intercambio. Este producto puede ser cambiado por otra cosa. ¿Y cómo se organiza esto? Con base en una formación social, con sus reglas éticas, políticas, de cómo va a funcionar esto. Pues, ¿cómo funciona esto dentro de un sistema donde el valor tiene representación? Cuando el producto va al mercado, su particularidad está ahí, pero él tiene que convertirse en otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa que toda la gente quiere cuando va con su producto al mercado? Que es que toda la gente quiere un símbolo de valor. Pero ¿qué es este símbolo de valor? Es el dinero. Dinero es una cosa, es un papelito que tiene algunos números de una estampa que he hecho en algún lugar y que circula por un espacio como siendo representación de valor. Pero más que representación de valor, él es una reserva de valor. ¿Por qué? Porque hay una estructura política que garantiza que aquel papel pueda ser cambiado por otra cosa. Hay leyes de contratos que regulan cómo estos signos es emitido, cómo circula, cómo se puede apropiarse de él. Para hacer qué cosa con esta apropiación de estos signos de valor? Acumular valor. ¿Sí? Porque la lógica es de cómo se cambia el producto por este papelito, porque este papelito nos permite después hacer qué cosa? Cambiarlo por cualquiera otra cosa y otra vez meter en la producción de otros productos y volver al mercado para hacer qué cosa? Acumular valor económico, ¿sí? Entonces, en el capitalismo... Bueno, en el capitalismo, el sistema de producción está basado en la explotación del trabajo, ¿sí? El producto va al mercado y se vende por un valor y no se lo paga a los trabajadores lo que han producido. Pero los consumidores también pagan por un valor que es muchas veces injusto por el producto. Y al final hay un proceso de acumulación. Es la clásica fórmula de, dinero, mercancía y más dinero que se obtiene en el circuito capitalista. Y la formación capitalista con su Estado va a garantizar su mercado y sus signos de valor. Pero ¿cuál es el problema que está mal planteado? Es que para que el dinero tenga valor tiene que ser escaso. Si el dinero fuera como el aire que respiramos acá, el dinero no tendría valor, porque toda la gente tendría dinero, el dinero no tendría valor, hay que ser escaso, para que la ley del mercado que nos dice que una cosa de lucro, ganancia, hay que ser, escaso, o sea, hay que tener más demanda que oferta, pero ¿qué es demanda? Demanda es mi necesidad con dinero. Si yo soy uno de estos más de un mil millón de gentes que viven la hambruna en el mundo y yo no tengo dinero, mi hambruna no es demanda de mercado, porque ninguna empresa va a vender para mí nada, ¿sí? Porque no tengo dinero, ¿sí? Entonces el dinero tiene que ser escaso, pero cuando el sistema capitalista va vendiendo, vendiendo, la gente no tiene más dinero, ¿qué hace el sistema para seguir vendiendo? empieza a hacer créditos a la gente y la gente se va endeudando para tener dinero, para comprar en el mercado y al final están todos endeudados y no hay como quitar las deudas. Y entonces tenemos cíclicamente una crisis del capitalismo, porque no es que hay sobreproducción, es que la gente no tiene condiciones de consumir lo que es producido. Pero minutos. Más minutos, ¿Más? Muy bien. Entonces me pide que hable más despacio, pero mi tiempo es corto. <laughs> pues, entonces, el mercado jamás puede ser justo. No hay mercado justo, jamás en parte alguna, porque el mercado está fundado en la escasez del dinero. El mercado dice que su necesidad eso puede ser atendida si usted tiene dinero. Si usted no tiene dinero, su hambre no existe para el mercado. Y no hay mercado justo, no hay en parte alguna. Pero nosotros podemos organizar circuitos económicos solidarios que sean justos. ¿Por qué? Porque podemos generar signos de valor para atender a las necesidades de las personas segundo las fuerzas productivas que ya tenemos nosotros liberadas en nuestros circuitos económicos. Nosotros necesitamos usar las tecnologías de información que nos permiten organizar circuitos de información de valor económico en redes colaborativas que puede muy bien sustituir este dinero de papel impreso por el Estado en nossas redes de economia solidária que permitem assegurar a atenção de las necessidades de todas las personas. Nuestra necesidad de afecto, de amor, de carinho, não se pode atender no el mercado. Nuestra necesidad de amistad, de solidariedade, não se puede atender en el mercado. Pero são nuestros intercambios solidarios que nos aseguran vivir como seres humanos No hay, persona sin comunidad. No hay comunidad sin persona. No tengo más tiempo, ¿no? No, no. Concluye, concluye. Sí, entonces para concluir, tres, minutos. Tres minutos para concluir. La primera persona que ha hecho una crítica profunda de esto, de la lógica del mercado, ha sido uno de los fundadores de la economía social, ha sido Karl Marx. Karl Marx, em las notas sobre James Mill, nos diz uma coisa muito interessante. Cristo, Cristo, Jesucristo, eh? Cristo, é ah, o mediador de los hombres entre si, E Cristo é o mediador de los hombres com Deus. Isto está escrito aí por Marx em las notas sobre James Mill. Pero depois que diz ele, o capitalismo é uma religião una gran religión con sus dioses, ¿sí? El mercado es el mediador. El mercado es el mediador. Todo lo que tú necesitas hay que ir al mercado. El mediador de las personas entre sí, de su hambre y de su producto. Y el mercado es mediador de los hombres con el Dios que es el capital. No hay cómo encontrar salvación para la humanidad que no sea por el mercado. Todas las necesidades humanas se van a atender en el mercado. Y toda la economía solidaria que quiera construirse habrá que ir por el mercado, porque el mercado es Dios. Si ustedes no fueran por medio del mercado, jamás llegarán al dinero, jamás llegarán al capital, que es el Señor de todo. El Señor universal de todo es el capital. Y si ustedes quieren estar con el Señor universal del capital, tienen que ir al mercado, tener aquello que este Señor es su representante, que es su dinero. ¿sí? Entonces tenemos acá una gran religión. Nadie llega al capital sino por el mercado. Felices son aquellos que respetan las leyes del mercado, porque estos serán los bienaventurados del capital. ¿sí? Quindi abbiamo qua tutta la religione del mercato e del suo denaro, del suo dinero. Però non è così, non è, no, no, no, no es así. Cada uno de nosotros es el mediador de la persona con la comunidad. Não hay comunidade sem persona. Não hay persona sem comunidade. las necesidades humanas son atendidas por seres humanos. No es el Dios mercado, ni el Dios capital, ni el Dios dinero. Nosotros somos las personas que podemos atender nuestras necesidades. Por esto nos dice Paulo Freire, nadie libera a nadie, nadie se libera solo. Todos nosotros nos liberamos en comunión. Muchas gracias. Muchas gracias.